Sou imprensa, irmão, tô trabalhando. Os caras atacaram o fogo. Tá vindo a tropa de choque. Os caras atacaram o fogo num carro ali pra trás. Que pariu. as autoridades começaram a ver como a convocação do povo. Isso é uma forma de crime que a partir de hoje todos sejamos todos criminosos. Os caras estão me colocando a boca que o povo Guarani Caiuá, a terra é sagrada. Mídia, mídia, mídia é caralho, filha da puta! Ao vivo aqui. Brasil na verdade está numa guerra, então a gente tá, tá, hoje não é mais cadê meu amarismo, mas é onde estão os natalicidas, onde pessoas tá que morrem na favela, pessoas pobres, esses crimezinhos poderiam necessitar uma força-tarefa uh, eh, para investigação. É importante que todo mundo se capacite, porque se as armas deles são elétricas, são gases, são borrachada na galera. As nossas são a comunicação popular de baixo para cima, construindo com alicerces sólidos e não impondo através da força.